السلام عليكم ورحمة الله إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك أغنى أغنية العرب لسنة 2017 يأتي في المرتبة الأولى الوليد بن طلال وهو من السعودية بثروة تقدر بثمانية عشر مليار دولار أما الثاني وهو ماجد الفطيم من الإمارات وتقدر ثروته بعشرة فاصل سبعة مليار دولار ثالثا محمد العمودي وهو من السعودية بثروة تقدر 8.5 مليار دولار أما رابعا يأتي الإماراتي عبد الله الغرير بمبلغ يقدر بسبعة مليار دولار خامسا ناصف سويرس وهو من مصر بمبلغ 6.1 مليار دولار سادسا عبد الله الفطيم وهو من الإمارات بمبلغ 4 مليار دولار سابعا سهيل بهوان وهو من عمان بثروة تقدر بأربعة مليار دولار أما ثامنا وهو سلطان آل سعود من السعودية بثروة تقدر 3.9 مليار دولار تاسعا نجيب سويرس وهو كذلك من مصر بمبلغ 3.8 مليار دولار ويليه حسين سجواني وهو من الإمارات بمبلغ 3.7 مليار دولار ويأتي في المرتبة الحادية عشر يسعد ربراب وهو من الجزائر بثروة تقدر ب 3 مليار دولار أما في المرتبة التالية نجيب ميغاتي وهو من لبنان بثروة تقدر ب 2.7 مليار دولار ويليه كذلك طه ميغاتي بثروة تقدر 2.7 مليار دولار ويأتي في المرتبة الرابعة عشر محمد منصور وهو من مصر بثروة تقدر ب 2.7 مليار دولار وأما المرتبة الأخيرة فيصل بن قاسم آل ثاني وهو من قطر بثروة تقدر ب 2.3 مليار دولار